Michal Legebauer, třetí, David Fiedler druhý a vítěz Tom Adamy. Tři nejrychlejší ženy dnešního dne, Lucka Kumírová, Jana Horáková a vítězka Andrá Drengubáková. Tři nejrychlejší hobby muži nad 21 let, třetí Milan Živinský, druhý Petr Hinčica a vítězem Race 40 Petr Drábik.